por... ¿Qué más Parce, está muy bien. Es una chimba, parce. A mí me mucho las

Bien. Me ganaron el 5. Ahora sí la buena presencia. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta. Si quieres recibir más videos interesantes, por favor, suscríbete a mi canal. Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo, por favor, visita mi canal. Y por favor, recuerda dejar un comentario abajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu atención y colaboración. Yo soy Rafa 2013 y espero que tú tengas un excelente día.